Buenos días. Hay un rol muy particular para la imaginación visual y el arte en el cultivo de la compasión. Y ya que en muy poco tiempo vamos a estar iniciando un retiro en línea, eh, donde vamos a estar dedicando un mes eh, completo a hacer una práctica que justamente hace esto, eh, pensé darme el lujo eh, de pasar este tiempo eh, explorando justamente ese rol para la belleza, el arte y nuestra propia imaginación em, en este camino espiritual. Y sabemos que em, el amor y la compasión son dos estados mentales, afectivos, eh, donde eh, hay abertura hacia el otro. ¿no? Eh, con amor em, queremos estar en la presencia del otro. Em, estamos abiertos, receptivos ¿no? y gozando de la idea de que podría ser feliz. Y aquí la belleza eh, que nos hace abrir y querer como bajar las barreras em, y abrir las ventanas y conectar, eh, tiene, tiene un efecto muy particular. Y cuando hablamos de la belleza, no estamos hablando eh, únicamente o específicamente a la belleza física, sino a la belleza moral, la belleza, lo que nos toca, nos conmueve. Cuando vemos un, video de, personas cantando eh, para felicitar a eh, una anciana aislada en su casa durante sus cumpleaños cuando vemos videos de animales ayudando a los lastimados de otras especies. Lo, que, lo que nos, nos toca, está la belleza de la virtud, tiene un rol importante no solo en abrirnos, eh, sino en em, movernos hacia la virtud y este, este rol de la belleza moral se conjunta a través del arte con la eh, belleza visual o artística que vemos en estas imágenes. A la misma vez, amor mismo, la experiencia de amor, nos hace abrirnos a la experiencia de bienestar, de que de que del mero hecho de la existencia de la otra persona que para quien estamos eh, sintiendo amor y podemos estar ahí gozando. Compasión requiere acción. Es esta misma sensación de estar vinculada, vinculados, abiertos, conectados pero ahí el enfoque no es en la felicidad y bienestar del otro, sino eh, la conciencia de que están sufriendo. Y esto moviliza acción. Por esto, la compasión requiere cuerpo y voz, requiere tomar forma. Y en eh, la práctica en particular que vamos a estar haciendo em, juntos, que es la práctica del Buda de la compasión, estamos justamente explorando esta sensación de que compasión necesita tomar forma para beneficiar. Y hay este, como que ya que hemos estado explorando meta, amor incondicional, em, y ahora estamos como haciendo un tipo de transición a enfocarnos en la compasión. Compasión requiere que no solo queremos extendernos hacia el otro, como lo que pasa con amor, ¿no? sino queremos, queremos ir desde donde estamos y estar haciendo algo, ayudando, acompañando, cuidando. Queremos llegar ¿no? con el otro. Y cuando decimos que compasión requiere forma para interactuar con el otro, no nada más contemplar el otro, la belleza, sino interactuar, hacer algo, beneficiar. ¿Qué forma tomamos? Depende de la necesidad de la persona. Y por esto, eh, muy explícitamente en la eh, imaginación, cómo imaginamos la forma que tomaría nuestra compasión, hay tremenda diversidad. Tiene que haber tremenda diversidad porque las formas de sufrimiento son infinitamente diversos, tan diversos como somos los seres, infinitamente diversos. Y en eh, un sutra el, em, importante en, en, la tradición mahayana es el Sutra del Loto. Em, hay todo un capítulo dedicado a Cheresik. Y en este sutra eh, se, se, anumbra, vislumbra, alista todas las formas que Cheresik toma. La forma que cada ser necesita es la forma que compasión toma. Y Cherezik o Avalokita en sánscrito básicamente es el nombre que le damos a la forma que la compasión toma. Y aquí imaginamos, y aquí es más fácil con la imaginación, que la compasión toma todas las formas que podemos imaginar. Cuando creamos arte, o cuando hacemos una práctica específica de visualizar, las formas tienen forma, son, específicas. Y aquí quiero em, hacer una recorrida visual eh, explorando cómo diferentes eh, artistas y comunidades y tradiciones han dado forma a la compasión visualmente. Y la primera pregunta que podemos tener, vamos a asumir que toma forma humana, ¿no? Más o menos. Toma forma humana, ¿sería una forma humana de mujer o de hombre? Y aquí para explorar la pregunta visualmente quiero empezar con una imagen que probablemente eh, varios ya conocen, es la imagen, eh, una eh, tanca o una pintura que está en nuestra sala de meditación. Es de una artista que conocemos de Nepal, que pedimos de hacernos una pintura del el Buda de la compasión. Y vemos que las formas suelen ser muy andróginas. Esta es, pues digamos, es más bien un humano masculino, pero igual no es un, un masculino muy ausente de lo femenino, por así decirlo. Y aquí va otra imagen. Esto ya más antiguo, del siglo XVIII donde otra vez casi no es tan obvio si estamos mirando una forma masculina o femenina. Aquí hay otra que ya no es del Tíbet, sino de Mongolia. Y también es una forma humana, sí que fácilmente podríamos identificar seamos hombres o mujeres. Y aquí una otra que es eh, en la forma de mil brazos. Y cuando la imaginación visual ha explorado esta pregunta, ¿qué forma tomaría la compasión? En la cultura china, la respuesta era que la compasión tomaría forma de una mujer. Y aquí hay una imagen del siglo XVII de China. Y aquí esto es Cheresik, que en esa cultura eh, lo traducen. rezic es palabra tibetana, traducción de Avalokita. El modo de traducirlo al chino es Kuan Yin. Y esta es Kuan Yin y hay una muy amplia y rica tradición de eh, presentarla en forma femenina. Aquí tenemos otra imagen de Avalokiteshvara en forma femenina. Y la aseveración eh, común, la que tenemos del Sutra del Loto, es que Cheresik o Avalokita toma la forma que la gente eh, necesita o quiere conectar o que es más eh, propicio. Y otra cultura donde el budismo llegó, que es la coreana, aquí tenemos una imagen de su modo de visualizar a Cheresik o Y aquí vamos a mirar desde abajo hacia arriba el vestido, muy fino, se ve, mira cómo han tratado el velo, la delicadeza de su, sus dedos. Y ahí vamos subiendo. De repente, casi se ve, casi vamos a decir que esto sí definitivamente es una mujer, hasta ver que y cuando llegamos a la cara, agregaron un bigote, lo cual es, em, no es muy común eh, en eh, las presentaciones de imágenes budistas, precisamente porque hay toda esta idea de que el Buda, un ser iluminado, tiene todas las cualidades que nosotros socialmente consideramos femeninas o masculinas, un ser iluminado tiene que tener todo desarrollado. Así que es congruente que las imágenes son andrógenas. Pero aquí ellos quieren a la misma vez indicar, no, nosotros eh, hemos decidido que es un hombre. Pero todo lo demás pinta a que, a que parezca mujer. ¿no? Y aquí una, otra, otro ejemplo donde también si uno no mira muy de cerca, del primer vistazo sí se ve mujer, pero es un hombre. Ah, otra vez el bigote toma la, como indica su, decisión. Y era muy común eh, que se auspiciaron, em, quien auspicia una pintura, eh, estipula o pide al artista cómo presentarlo. Em, en, la tradición tibetana, Avalokita siempre es, es, eh, entendido como hombre, pero es este, presentación andrógina. En China, Corea, Japón, a veces es hombre, a veces es mujer. ¿no? Por esto le, eh, hay cierto movimiento de reconocer esto como una figura que para la comunidad trans se puede recuperar como, una inspiración, ¿no? que es una comunidad que no tiene tantos ejemplos de inspiración. Eh, pero lo que solía pasar es que en templos más chicos y en las casas eh, hubo mucha producción de imágenes donde se imaginaba eh, el Buda de la compasión en forma femenina pero en los monasterios donde la institución patriarcal está estipulando, entonces ahí sí se agregaba el bigote. Y eh, otra pregunta, además de género o sexo, eh, otra pregunta es, ¿la compasión sería joven, llena de energía, Con muy ágil en llegar y hacer algo? o sería eh, más experimentada. Sería una forma con, más edad, la sabiduría de la compasión. Y aquí también una imagen que tenemos eh, de Mongolia, que, pero es de la tradición tibetana. Se ve que el artista aquí definitivamente está presentando como lo hacen en la tradición tibetana, presenta la compasión en forma joven, de, un joven. Y aquí también en la tradición, esto también es Avalokiteshvara en, su, en una forma femenina. Esta no es la Virgen, es Kuan Yin o Avalokiteshvara del siglo XVI de China y también se ve muy joven. Aquí, esta es una pintura con una historia muy particular. Se ve de la cara de Avalokiteshvara o Kuan Yin aquí. Esta es definitivamente es de una mujer y es una figura auspiciada por la emperatriz china después de que en su jardín florecieron una gran cantidad de lotos dobles. Y vamos a ver que hay mucha conexión y una simbología muy rica de lotos y Avalokiteshvara. Y el artista pintó este retrato de la emperatriz, pero de forma de Kuan Yin. Y aquí se ve en su coronilla, tiene amitaba y en muchos otros elementos. Es la forma eh, típica de Avalokiteshvara en China. Y esta muy obviamente no es una mujer muy joven. Y aquí tenemos otra eh, imagen de eh, otro siglo, dos siglos más tarde, el siglo XVIII, de Japón, donde otra vez tenemos una mujer que, sí ha vivido mucho y está experimentada. Y otra pregunta si bien visualizamos eh, en forma humana, la forma humana es adecuada a la tarea de beneficiar a todos los seres o, uno quería tener algo más. ¿no? Y por esto tenemos eh, la forma típica, que es la forma que vamos eh, nosotros a estar usando Em, para visualizar Cherese, que es la forma de cuatro brazos. Pero no es la única forma en la que podemos visualizar la compasión. una extensión que es muy común es que imaginamos que aunque tengamos una forma o la compasión tenga una forma de dos o cuatro brazos, los cuerpos se duplican, se multiplican, hay emanaciones que llegamos, aunque estemos en un solo lugar, y esta es la esencia de la compasión tomando forma física, que necesitamos llegar a donde otros están. Y por esto visualizamos con muchas emanaciones. Y esta es una de las maneras de representar visualmente en el arte, que hay muchas emanaciones, no solo un cuerpo, cuerpos infinitos. Pero también, como vemos aquí, de una fase muy antigua de la representación en el arte de Avalokiteshvara, el momento histórico en que empezaron a aparecer muchas imágenes de Avalokiteshvara era relativamente tarde en el desarrollo del budismo. Esta imagen es del séptimo siglo, es de un valle que entonces formaba parte de la zona india culturalmente, ahora está en Pakistán. Y esto es Avalokita en forma de dos brazos en forma de una seta, pero aquí vemos la importante asociación entre Avalokiteshvara o Avalokita y el loto. Y aquí dos brazos suficiente. Pero vemos que una pierna está extendida y esto nos hace sentir que esto no es... Em, una figura en total reposo, ¿no? Está listo para actuar. Aquí tenemos otra imagen de Avalokita eh, y esta forma de Avalokita, también la previa, se llama Avalokita con loto en su mano o Padma Pani. Y aquí hay un tratamiento muy interesante que sí tiene el loto en su mano y esto encima del loto es amitaba que normalmente aparece encima de la coronilla y esta obra de arte nos enriquece las formas en las que podemos estar imaginando un ser de compasión. También eh, tenemos esta eh, eh, explosión de la imaginación creativa y vemos en realidad ¿no? la compasión necesitaría tener muchos cuerpos y definitivamente muchos brazos y cada brazo con un ojo para ver los seres. Y así tenemos aquí otra imagen esto es de la región china, donde también se representa a veces eh, Avalokita con eh, mil brazos. Y esto, esta pintura eh, viene de una cueva, una serie de cuevas de arte muy importante. Y si repasamos todo lo que los brazos de un ser de compasión contendrían tienen una concha, tienen flechas, tienen todo tipo de herramienta, el implemento, tienen, aquí si seguimos pasando, tienen una figura de una Buda, tienen una casa, tienen libros, tienen collares de perlas, tienen uvas y frutas y comida, tienen agua, no tienen todo lo que se puede imaginar que los seres necesitan. Y aquí hay otra imagen. Eh, y aquí eh, la idea es que hay mil brazos, pero solo eh, representan 24. Así que este es otro modo en que intentamos conectar con el espíritu de lo que sería la compasión si tomara forma física. Y aquí esta es una de mis, eh, lo que más me, me inspira. Esta es una imagen que está inspirada, hay ecos de eh, de mil brazos o Avalokita de mil brazos. Cuando hay mil brazos hay once cabezas, es una convención artística. Aquí tenemos todas las cabezas, pero en vez de brazos tenemos sílabas. Y son las sílabas en chino justamente del capítulo de Avalokita o de Kuan Yin del Sutra del Loto. Así que aquí tenemos todos los lotos rodeándola. Aquí más cerca. Esta imagen eh, nos em, abre una creatividad muy poética que eh, lo que a veces lo que podemos ofrecer para extendernos y llegar con otros y, e interactuar y beneficiar con otros no, no es lo físico, sino es lo verbal, son las palabras. ¿no? Y esto para mí en particular es una, es una gran inspiración, sobre todo en este momento que estamos aquí ¿no? físicamente eh, separados, eh, pero con esta posibilidad de de conectar a través de, sílabas. Otra cosa que yo creo que es eh, importante e interesante reconocer y, y contemplar es que para el contraste, aquí tenemos Buda Shakyamuni, que es un monje, que por lo tanto no tiene joyería, su ropa es relativamente sencilla. Su postura es muy alineada, muy sobria, meditativa. Y aquí pasamos a otra imagen de Avalokita. esta imagen del Tíbet. Y aquí vemos la diferencia. Hay mucha joyería la ropa es definitivamente lujosa. Y con esto reconocemos que es eh, en forma de bodhisattva, no de, un Buda tal cual. O sea, es forma laica, no es monástico. Y aquí otra imagen, esta de Japón, eh, también también que en forma japonesa y ahí en japonés se traduce canon. Esto es canon o abolokita. Y aquí se ve también que hay una explosión de adornos. Y otro elemento que marcan las figuras de avoloquita como laico y no monástico es que la forma no es totalmente alineada. Es una convención, sobre todo que se encuentra en el arte indio y también de Nepal, que es muy influenciado por lo indio. Y si miramos aquí, hay algo que se llama tres doblezas, tribanga en sánscrito. Y esto indica que hay la doblez ahí. Si vemos, podemos así ver que el cuerpo está un poquito inclinado en una dirección, el tronco del cuerpo, y ahí las piernas, ¿no? hay en la cadera hay otra dobleza. Y esto es otro elemento visual que nos indica que este ser es laico, no es alguien cuyos movimientos físicos están un poquito así restringidos. Em, y que no hay una sola forma en que todos aparecemos, sino esta idea de que para beneficiar a, los seres, uno se tiene que convertir en lo que ellos necesitan y muchas veces para acercarse a ellos, más propicio es tomar su forma. Y por esto en el Sutra del Loto hay las líneas. Para quienes es más apto estar beneficiados por un rey, abloquita toma la forma de un rey para enseñarle o guiarle. Para quienes eh, están eh, más inclinados o, o, para quienes es más propicio estar beneficiado por alguien de la forma de un rico, toma la forma de un rico. Para quien eh, es más propicio estar eh, em, beneficiado por alguien en la forma de una mujer, toma la forma de una mujer, etc. Em, y eh, con esta aseveración e, estamos pasando a toda una otra em, tradición visual que es la tradición de los bodhisattvas, donde toman una forma em, más lujosa de lo que se ve en los monásticos y los budas y muy, muy diverso, completamente, infinitamente diversa. Y la idea de un bodhisattva, un ser de compasión, un ser que quiere beneficiar, tener la flexibilidad infinita. Y tomar formas y actuar en beneficio a otros. Y aquí eh, tenemos una pintura en miniatura de Avalokita enseñando. Y Avalokita está dando una enseñanza dentro de un texto. Se ve un poquito más del texto y para dar una idea este texto, que son las hojas de los, eh, de, sí, es una hoja de un árbol de palmera y es de este tamaño. La pintura es así, de chica. Aquí tenemos otra de Nepal. Esto también es Avalokiteshvara. Y vemos que está dando joyería dando lo que sea que las personas necesitan. No juzgando que nada más te voy a enseñar, sino dando lo que tenga, dando lo que se necesita. Y aquí tenemos otra imagen eh, que nos presenta con esta diversidad de formas que puede tomar. Y aquí Avalokita es una forma conocida en la tradición china y japonesa, que es eh, la forma de una joven cuya profesión es de hacer canastas. Y esto es lo que ella aporta, sin juzgar la profesión de los peceros, les ofrece una canasta. Y hay mucho para contemplar en esta diversidad de formas. Y antes de concluir, nada más quiero eh, tocar brevemente una de las acciones características de Avalokiteshvara, de Cherezik, eh, y eh, solo tocar un poquito de lo que es el loto. Y el loto es eh, el implemento más característico. Ya hemos visto que si no tiene los otros implementos que somos estamos familiarizados a ver eh, en Cheresic, casi siempre tiene su loto, el loto. Y em, aquí tenemos una pintura de una cueva en la India, en Ajanta, muy antigua, una de las más antiguas que tenemos. Aquí tiene su loto y siempre su loto blanco. Y el loto, sabemos en el budismo, es muy importante, simboliza el hecho de que nosotros podemos crecer del fango, no estamos limitados ni ensuciados eh, ni manchados que nosotros en nuestra naturaleza somos como el loto, prístinos. Aunque sin nuestros pies, nuestro ambiente puede ser fango. Em, también tenemos esta capacidad eh, em, de, tomar nuestros nutrientes del fango. Otra cosa que eh, otro elemento que hace que los lotos eh, son muy propicios para este símbolo es que cuando cae agua o cualquier cosa, eh, no queda mojado ni manchado, ¿no? sino como se ve aquí, el agua se forma y va, ¿no? va pasando sin afectar el loto. Pero también el loto eh, tiene en la simbología de Avalokiteshvara, em, eh, el loto tiene toda otra función que no es simbólico. En esta em, conceptualización, la idea es que si nosotros imaginamos un reino puro, donde queremos que nuestros seres amados renazcan, un reino que nosotros queremos generar para que todos renazcan. Y hay una idea de que ahí la gente nacen de lotos. ¿no? no requieren que una mujer pase por los dolores del parto, ¿no? Todo el el dolor físico, el sacrificio, el riesgo que implica para las mujeres dar a luz. Esto em, no forma parte de estos, esos reinos puros y nacemos todos de lotos. Y otro por qué eh, siempre vemos a Avalokiteshvara con un loto, según esta eh, presentación visual. Vamos a ver, arriba tenemos Amitabha, que está haciendo muchas más emanaciones de Amitabha en esta imagen. Y hacia la derecha, hacia abajo, sosteniendo un loto, está Avalokita, o Kuan o Kanon, Cheresik. Y esta es una tradición visual de Japón que se desarrolló muy específicamente para visualizar el momento en que eh, Amitabha, Avalokiteshvara y otro bodhisattva van a recibir los Em, los moribundos y luego los fallecidos para ofrecerse su loto. Y aquí es la tarea de Avalokita o de Kuan Yin, de extender el loto eh, para que la persona que está falleciendo sepa que tu loto te espera. Y aquí tenemos otra pintura, aquí están llegando a la casa. Y se ve la mirada, se ve otra vez, la primera en llegar es Kuan Yin o con el loto. Y se ve que ella también tiene su sequito sosteniendo el parasol encima de ella. Hay muchos otra, muchas otras emanaciones y en esta tradición visual hay música y baile y es algo de, mucha celebración que ya vas a renacer, ya vas a llegar en tu loto. Y hay, hubo y hay una tradición eh, muy rica de auspiciar pinturas justamente de Amitabha, llegando a recibir eh, los que están falleciendo aquí tenemos otra pintura que fue eh, específicamente auspiciado, auspiciada por un hombre em, para generar eh, mérito en el dedicado al nombre de su esposa, eh, su, su esposa em, que había fallecido. Y aquí Vemos en la parte de hacia la derecha, abajo, vemos a Avalokita extendiendo el loto y vemos la mujer em, expresando una reverencia, viendo directamente a, a Yin o a Avalokita y lista para renacer en el reino puro en en el loto. Y una tradición eh, que tienen y se, ve que en estas imágenes siempre el Buda está hacia, más hacia la izquierda mirando hacia abajo. Y esto, eh, si em, nos acordamos que hay una tradición que el Buda eh, falleció así, con su lado derecho hacia la tierra, hacia abajo, que en la tradición budista poner tu lado derecho muestra respeto. El Buda está mostrando respeto para la tierra en su postura de muerte y eh, procuramos también, si tenemos la oportunidad y sabemos como practicantes eh, del budismo, si sabemos que estamos muriendo para para mostrar nuestra, nuestro respeto a la tierra, pero sobre todo ¿no? para seguir los pasos del Buda, incluso en la muerte, eh, nos inclinamos así. Así que los moribundos estarían inclinados así y así estarían mirando arriba hacia la pintura que colocaban frente a una persona falleciendo. Ah, sí. Y hubo una tradición también, si tenían una estatua, de conectar eh, con un hilo, atar un hilo a la estatua y que el moribundo tenga en sus manos el hilo, que mantenga esta conexión, hasta una conexión física. Y aquí tenemos en una imagen de Cheresic de cuatro brazos, aquí en su reino puro. Si pueden ver que ahí en la puerta, a ver si pueden ver, hay un hilo. Y allí, antes de cruzar, de hacer este intervalo, esta transición, la persona que imaginamos aquí a la izquierda abajo que, que está falleciendo, se sostiene, mantiene esta conexión física. Así son modos de imaginar tomando forma cómo sería la compasión. Y estas son unas imágenes que nos ayudan en enriquecer eh, nuestra propia imaginación visual, y prepararnos para usar el arte, para inspirarnos, eh, para em, poder eh, identificarnos con formas muy, muy diversas hasta generar una identidad mucho más flexible de lo que somos y podremos ser y, vamos a ser eh, para los demás. Y eh, en siguientes eh, cápsulas más cortas. Eh, quisiera poder también tocar los distintos atributos y todos los elementos de la forma de avalokita o cherezi que vamos a estar usando durante las prácticas en el retiro. Y a mí me me inspira mucho eh, eh, poder incorporar la belleza y la imaginación en la práctica y espero que esto para ustedes también haya dado algo de, de alegría, sino inspiración. Gracias.